Apprends-moi, à te connaître. Conduis-moi par ton esprit. Apprends-moi à te connaître. Laisse-moi demeurer dans ton amour, dans ton intimité. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi. Apprends-moi, apprends-moi à te connaître. Conduis-moi par ton esprit. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi, apprends-moi, apprends-moi à te connaître. Conduis-moi par ton esprit. Apprends-moi à te connaître. Oh, apprends-moi, apprends-moi, apprends-moi à te connaître. Conduis-moi par ton esprit. Oui, à te connaître. Oh, laisse-moi, laisse-moi. Seigneur, apprends-moi, apprends-moi, apprends-moi te connaître. Encore davantage, Seigneur. Ton peuple veut te connaître, Seigneur. Apprends-moi te connaître. Avant moi te connaître. Oh, laisse-moi, laisse-moi demeurer. intimité. moi à te connaître. Naligi na yebayo, naligi na yebayo, na yeba mokilite Kasiyo. te connaître, Seigneur. Pas un pasteur, pas un apôtre, pas un bishop, seul toi, Seigneur. Oh, dans ton intimité. Oh, apprends-moi à te connaître. Oh, laisse-moi, laisse-moi demeurer dans ton amour, dans ton intimité. Apprends-moi à te connaître. Oh Seigneur, apprends-nous à te connaître, Seigneur. Apprends à ton peuple. Seigneur, apprends-nous à te connaître, Seigneur. Nous voulons te connaître, car tu es plus grand. Tu es plus grand, Seigneur Jésus. Tu es plus grand.